كنت نقرا في باريس شويه سينما <laughs> وروحت باش نصيف يا اخي تعرفت مشيت حمام غزاز festival تون آه، festival 2007 شفت حليم سور آه، سين يغني اكتشف بابا اكتشفت آه، فما موزيكا و contestataire وحكايات هكا عباد تقول وعباد كومون qui dénonce معناتها فهمت يا اخي قلت له منين جاي انت قال لي انا جبل جلود وصايب عليك راهي سخومه كيفاش حومه سخونه عليك معناها هي قالت انا والله نتحداك اللي انا نمشي لجبل جلود ونصور ونعملهم قلت لها ماكش باش تطول برشا يا اخي la preuve le contraire. وعملت على الحكايه كي تقابلنا تفهمنا على حاجه معينه مع بعضنا طلعنا نفس الراي نفس التخمامه نفس الإحساس فما أوردنان سكول وفما فتح الله فما حيثام فما الرومبونات اللي نتقابلوا فيهم احنا ثلاثة ومزقوا فيهم وجا الفيلم وما حسبناهوش فيلم يا دي دوكيمونتير ومن بعد ولا فيلم بالقدا معناها خاطر عاش معانا وعشنا معاه وفي بعضنا وانتميتي وحكايات وخرتي مزيانة فهمت دخلت انا في الفيلم très difficilement آه، ما جاتنيش ساهله جمله خاطر مانيش مستانسه نكون قدام الكاميرا مستانسه ديما نبدأ بدلتلي و c'est mon regard وكل شيء donc c'est très difficile pour moi باش نشوف روحي باش نسمع روحي وباش نحط حاجه personnelle في الفيلم اما مش انا حبيت الفيلم en fait طلب خاطر كنت ماشيه في مونتاج آه، فيه كل شيء الا انا والفيلم في ال narration وفي الاستوار ناقص tu sentais معناتها اللي ناقصه حاجه Euh, essentiel ou euh, enfin la réalité des c'est ça le film déjà au niveau du montage mais le film c'est ça c'est pour ça le film le film est très sincère colle sincérité donc un côté non ça je ne veux pas ou c'est ma vie on cache voilà c'est ma vie personnelle voilà non donc il est très sincère le film et euh, le film m'a demandé oh what love ال personnage وداد يدخل حاولت ما ندخلش ياسر اما او موا لميتها quoi الحكايه mon personnage يلم كمان الحكايه هذايا الفيلم راهو ماهوش ماهوش Old Nine School réellement معناها ماهوش يحكي على Old Nine School هو يحكي على exemple نتاع ناس في تونس الجمهوريه نحكيو احنا توا exemple نتاع عباد خرجوا من حومة شعبية يعملوا في موزيكا قداش يجاليريو قداش قداش آه، وقداش هما مكبشين معناها سي سا معناها فهمت donc اما من بعد آه، تخلقت حاجه اخرى تخلقت اللي آه، وديت زغلامي صاحبتنا معناها فهمت دخلت الصحبة في في الثقة في في كل شيء فهمت كيف في اللي نحبوا نعملوه في اللي نحكيو فيه في اللي في اللي نحبوا نقولوه احنا في اللي هي تحب توصلوا فما lien كبير على الاخر معناها جبل جلود زادت للفيلم برشا كدا فتح الله surtout. بيرسوناج اللي اللي قابلتهم نتصور زادوا برشا الفيلم عطاوني برشا كونتر الفيلم شنو باش يعمل جبل جلود ماهوش باش يعمل حاجه معناها تو فما برشا des médias كتبوا قبل تصور جرايد و surtout بعد الثوره فما برشا فازت وفما شكون عمل فيلم زاد على جبل جلود آه، عبد الله يحيى donc آه، مش هذاك الاوبجيكتيف مش انه نزيدوا لجبل جلود انه فيزيبيليتي والدوله تتلهى لا لا ماهيش في ال approche هذيك لا ما نعرفش شنو الفيلم باش يزيد الجبل جلود ما نعرف شنو زادني للفيلم انا في جبل جلود معناتها في فتح الله آه، شفت وخرجت je pense برشا esthétique برشا معناتها حتى si les conditions sont pas très faciles ما تشوفش حاجه خايبه esthétiquement ما تشوفش حاجه تعيف ولا تسخف آه يعني ما نلاحظش في الـ في ال pathétique في الجو هذاك نتاع اه حومه شعبيه وفقر ميزير لا لا فقر و misère وعباد dignes يعيشوا dignement خشومه من السماء ما برجوا لا معناها ما في, في, في الجهه هذيك ما طاحتش في الكليشيه نتاع حومه وثور هي حكيت حكايه عباد يعيشوا في contexte معين في حومه معينه شنو خلاني في فتح هو le propos le discours آه، كان جاي يتعدى بالشعر ولا باي حاجه هو آه، هو تعدى بالراب وبالموسيقى mais c'est ça qui m'a accroché خاطر انا حاجتي زاده عندي نفس ال discours نفس النظريه على بلادي على ال société اللي عايشين فيها على لي زيغاليتي انيغاليتي وقتها اون 2007 ديكتاتور واحد وهما يعبروا نفسه يقولوا نفس الحكايه en باسون par لو راب اي لا ميوزيك دونك rate.